Policija yra viena iš tų institucijų, kuriai turbūt sunkiausia buvo atsikratyti bjauraus sovietinio bagažo. Per 50 metų įsirėžęs milicininko įvaizdis ilgai buvo siejamas su korupcija, baime ir nepasitikėjimu. Per 30 mečius Lietuvos policija tapo modernę, vakarietišką instituciją, tarnaujančią įstatymui ir žmogui. 1991-aisiais milicija oficialiai tapo policija. Katedroje pašventinta policijos vėliava. Tarnauju Lietuvos Respublikai. Atgaivinta nuo tarpų kario laikų švenčiama policijos diena. Dabar mes daug palankiau žiūrime į policiją ir policininkus. Gal todėl, kad jie apsivilkia naują gražią uniformą, o gal todėl, kad dabar jie jau mūsiški. Visgi tikrojo visuomenės palankumo dar teko palaukti. Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį situacija buvo sudėtinga, daug problemų ir mažai pinigų, klestintis nusikalstamumas, korupcija. Pareigūnais dar ilgai buvo gazdinami nepaklusnus vaikai, o kelių policininkas tiesiogiai siejamas su kišininkavimu. Keičiantis žmogaus mentalitetui, keitėsi ir mūsų organizacija, mes visi turbūt prisimename nepriklausomybės to priešaušrio nusikalstamumo situaciją, tai apie 800 e, nužudimo per metus, eismo įvykiuose žudavo irgi e, ir apie tūkstantį ir kartais daugiau žmonių. Ir na, visai skirtingas mentalitetas buvo ir, ir, ir to mūsų pareigūno, kuris e, iš dalies turėjo ir tą a, milicijos laikų a, paveldą. Ir kodėl tai buvo? Todėl, kad na, tuo metu milicija oficialiai skaitėsi ginkluotas komunistų partijos būrys ir, žinote, šitai partijai buvo daug kas leidžiama. Ir ne visi mūsų kolegos po 90 metų sugebėjo priimti kitas žaidimo taisyklės. Tačiau organizacija ėjo į priekį, vystėsi, kovojo su iššūkiais ir galūžis esminis buvo e, tuo metu žymiausio organizuotų nusikalstamumo grupuočių sutriuškinimas ir iš tikrųjų policija kartu su valstybė vertė naują savo istorijos puslapį. Šiandien Lietuvos policija kardinaliai pasikeitusi vakarietiška institucija ne tik dėl techninio aprūpinimo, darbo sąlygų, metodų, bet ir dėl požiūrio į žmogų bei pelnyto pasitikėjimo. Aš manau, drąsiai galime mes pavadinti, kad tai yra sėkmės istorija ir tai rodo e, mūsų esamas pasitikėjimas visuomenės akise. Šiai dienai 75 procentai. Skandinavijos šalyse policijos pasitikėjimas yra apie 90 ar virš 90 procentų ir mes tikrai negalime sakyti, kad mums tie skaičiai yra nepasiekiami. Bet turbūt e, tikslas yra ne tie skaičiukai, o tiesiog iš principo, kad mūsų eilinis gyventojas galėtų pasakyti, kad policija yra ta institucija, kuri iš tikrųjų ir saugo, ir gina, ir reikalų esant padeda.